Здравствуйте, меня зовут Владимир, с вами канал группы компании ТСС. В этом году нашими конструкторами был разработан шумозащитный кожух для портативных станций. Существует три типа размера шумозащитных кожухов. МК-1 для станций до 7,5 кВт, МК-2 для станций до 17 кВт и МК-3 до станции 17 кВт. Основными плюсами данного кожуха является шумозащита, уровень шума станции значительно снижается, защита станции от осадков и внешних воздействий, удобный доступ к основным узлам станции, а также принудительная вентиляция, что значительно улучшает охлаждение станции. Для удобства доступа к станции с двух сторон кожуха находятся двери. Также есть дверь в торце. Главным плюсом этого кожуха является простота и надежность конструкции. Вы можете самостоятельно собрать его у себя дома. Сборка данного кожуха заняла у нас всего 2 часа. Как вы видите, вы можете сделать это легко и просто даже у себя дома. Если до этого вы искали кожух для своей портативной станции, то теперь вы знаете, куда вам обратиться.